Это звено Байл смотрели были едины позже И Главное, у них получается налазить друг на друга, хотя нельзя сказать, что этого нет. Просто слишком мало прошло время для каких-то выводов. Четвертое звено у нас. Не удалось зацепиться за шайбу в чужой зоне Ничушкину. Оши переводит из средней зоны в чужую уже на нашей половине, поэтому здесь никакого проброса не будет. Попов, длинная передача на Нечушкиной, по диагонали проходит, Нечушкин тут же в зону, Куик, Терещенко первым на шаге рядом с ним. Его коллега по номеру, 27 номер американцев. Здесь идет Макдонов. Хотел идти. Назад на Орбик. Орбик сегодня заявлен как седьмой защитник, но, наверное, это и логично, исходя из суммы э, данных, но исходя, скажем, из того, что Орбик совершенно очевидно самый нескоростной и защитник, и вообще такие сборной США. Но при этом роль его, конечно, по-своему велика. Радола открывается, нет, не будет передачи, бросать будет готов. И это бросок номер пять, как я понимаю, скор ворот в исполнении сборной России. Да, меняется цифра на табло. Пятый бросок российской сборной за неполных 7 сыгранных минут. Четыре броска у американцев. В этой ситуации не было возможности у Дубцовка дальше обострить этот день а в 2006 году играли друг с другом команды, но ну, они играли друг с другом, безусловно, часто, хотя э, важный нюанс заключается в том, что вот сколько бы не хотелось кому и уйма была аналогия, уйма всего было написано, сказано, естественно, но, по сути, нет матчей, которые напрямую связывают вот эти две команды, потому что недавние неприятные случившиеся на чемпионате мира, там вообще другая была сборная Соединенных Штатов Америки, по да и наша сборная очень во многом была другой. А, что касается встреч на предыдущих Олимпиадах, с тех пор поколения слишком уж а, основательно поменялись, чтобы действительно серьезно найти аналогии про этих людей. Можно говорить про страны, про традиции, про результаты боевых лет, но не стоит говорить о взаимоотношениях этих хоккеистов непосредственно непосредственно, скажем так, на льду в олимпийском последнем цикле, кроме как в э, матчах своих клубов. Этого было достаточно. Досуг против Чеслера на точке вбрасывания. В зоне сборной США выиграли вбрасывание Радулов с неудобной стороны верхом. Ковальчук побирает за воротами, оставляет двойного. Американцы просчитали эту ситуацию. Пол Мартин прервал нашу атаку и попытался начать атаку американца. Чеслер в средней зоне от ворота, дальше Браун, жесткий стыкуворда, таких стыков будет уйма. Радулов проходит передача, Александр один пока в зоне ждет партнеров, дождался Дысука. Снова шайба приходит ему наброс на пятачок, там такой красно-белый кошкой прокрался через пятачок Ковальчук, но поучаствовать в этой зоне не сумел. Американцы пытаются выбраться из своей зоны, пока не очень успешного, но у Орбика не должно быть проблем. Мартин ждет за своими воротами, наши меняются. Ну, ждет он, естественно, не наши. Лобров не пошел. Ушел от Малкина, и в окружении четырех наших прикатил нашу зону, Но результат предсказуемо. Еще чуть-чуть активнее отмахнуть Кейнклюк и получил бы две минуты. не попал по части по лицу. Ошибка Малкина, в поперечной передаче в средней зоне и чуть было опасный момент у наших ворот не возник. Но повинка в средней зоне. Капитан американцев. Первым будет на шайбе. его него с партнерами сейчас был не очень хорошо. Лебинский был вариант в борьбу Пяловка, но он этот вариант и выбрал. Но там Евгений Малкин, во борьбу выиграл очень неуверенно. Жесткий силовой от Малкина. Все там уже Пяловкину. Да, Пяловкин решил к Малкину подойти, а тут Овечкин. Ну, да, такую коробочку. Да. Йонатан очень боевитый гейм, но гораздо ниже, кстати, если кого, это значительно ниже. А в финале Николому Шарову немножко помаркировали бока. Очень не понравился этот масштаб, я думаю, ему, Олег. Но он его запомнил. Королевский не отпустит просто так Анисимова. Тот возвращает шайбу за ворота. Кулемин не угадал. Кулемин Здесь Белоса, обратите внимание, да, Кулемин здесь попробовал активно очень сыграть, поатаковал, не зацепился за шайбу, за борьбу. И сразу мы видим, что все отошли в среднюю зону. И вот перед своей синей линией встречает, не давая возможность американцам э, заходить в, зону, в зон, нашу зону, контролируя шайбу. Поменяли американцы свою пару защитников, как, в общем, очень внимательно меняет защитников, когда несут пятерку. Американцы, вот это у Дэна Байерсона, скажем, не так, как у канадцев. А, когда есть такая возможность, они меняют двух защитников позднее. На входе в зону через брос попадающий куда он стреляется, если защитник увидит, что все в порядке, тут же, как сейчас, было менять. Повтор. Выяснение отношений. Возможно, это перейдет в некую более серьезную стадию, а может быть и нет. В любом случае, не это главное в сегодняшнем матче выходит шайба за пределы площадки, никакого криминала в этом эпизоде нет. Так она в район двух американских экспертов, да, которые между Вернуться вторую встречу с Америкой на Олимпиадах. 2006 год 5-4 Россия, 2002 год 3-2 Соединенные Штаты, 2002 а год G 2-2 и 92 год 5-2 России. Выиграли наше здравствование, но тут какой-то американец. Ну да, не идеальное здесь тепло, видимо. Ковальчук продрался по борту, передача Ковальчуку, но тому было сложно. Впрочем, Горчаку было не легче продраться мимо двух соперников. Подножка, подножка вот против Ковальчука. У американцев валил на нем Блейк Уиллер. Так что две минуты игры в большинстве для сборной России, как только американцы перехватят шайбу. Вот сейчас перехватили, так что спустя 10,5 минут после начала матча первая возможность для России поиграть в чистом большинстве. Смотрим повтор момента, вот хорошо заметил. Вот Уиллер Тарасаров. Нет собственной разницы, конечно. Интересно сейчас, в каком сочетании наши выйдут разыгрывать лишнего. Киновечкин, Радулов, Ковальчук и единственный защитник Марка. Да, на месте защитника Овечкин. Ну, в принципе, это ожидаемый расклад. Нет, я выиграли вбрасывание. Проиграл вбрасывание, так что есть возможность сразу расположиться в чужой зоне. Четверо Пелоком, два нападающих американцев. И Макдональд и Супер два защитника. Марта вдоль синей линии пару шагов к центру и направо Радулова. Радулов сжимал Малкину, который ближе всех к нему находился и поехал на пятачок. Радулов заслонял видимость Джонатану Куйку в момент броска Малкина. Приходится нам возвращаться сейчас в чужую зону. Малкин Наталья и переводил, но он переводил Радулова, но получилось там как непросто. Для... Ну, Радулов да. молодец, он поборолся и выиграл эту шайбу, и пока сохраняет ее в зоне, поборолся, да, и еще, и продолжает шайбу сохранять. Вели линии на Овечкина. Теперь за ворота Малкин, Ковальчук, Овечкин. И Малкин переводит на бросок Ковальчуку. Не получается бросок, шайба остается у россияна. Эта передача очень неудачная получилась. Кажется, Давид Беков не убежал. Неоднократно сыграл Бобровский, но шайбу отдал сопернику. Хладнокровно сидели здесь уже. Обор ударился. А это уже хладнокровие нашего голкипера. Под впечатлением остался 42 номер американцев. А вот Медведев, я хорошо взял на себя. Привел 39 секунд, да еще большинство остается. Крейг за воротами игру остановит. Остановит. Вратование у ворот американцев. Будет не менять составы. Овечкин по-прежнему на льду, те, кто начинал этот розыгрыш лишнего, посмотрим повтор. Это перевод Малкина под бросок Ковальчуку. Вот, да, но шайба, шайба не легла на крюк, все-таки верхом она так и прошла на крюком у Ковальчука, но здесь по-другому бы эта передача не проходила, только сильная и сильная притом. Макиса. Выиграл заслугу вбрасывания. Бросок Овечкина с позиции левого защитника. Сейчас второй защитник. Ну, если первым считать защитником Овечкина, соответственно, Медведь. Да, и такой Сосук, Радулов и Семин. То есть Овечкин полторы минуты большинства на позиции левого защитника Бессмена. Снова доступ на точке вбрасывания. У американцев Павелский появился. Кеплер на прошлом бросании выиграли. А россияне Медведев налево Овечкину. Опасный бросок. Мне показалось, что чиркнула штангу шайбы. Не знаю, Олег, у вас класс алмаз, а обсуждали даже два алмаза. Да, 22 вот там, похоже, отскочив от шайбы, ой, от штанги, шайба угодила главному арбитру в незащищенное место. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Да, это не штанга, это ловушка Куика. Да, ловушка а, Куика. незащищенное место. Не, ну оно у него может и защищено. Да, да, да. Просто оно... Оно уязвимо. Средней защищенности и повышенной уязвимости. Отбрасываются американцы, 15 секунд остается у нас на большинство. Все, наконец-то Ищкин можно теперь перевести дух, но уже понятно, что большинство не реализуем, в лучшем случае успеем начать атаку. Досуг через центр закатывается, 4 секунды остается. Сохранил Павел Жаба, не глядя передача, но и там американцы ждали, это полчаса. Радулов, здорово, здорово! Наверное, не глядя от Досуга нельзя сказать, у него, по-моему, не закрыты глаза. Мне кажется, его не глядя просто проще, чем другие. Может, вы считаете, что у него просто глаз больше? Тоже вариант. половиной минут позади. Евгения Макина. Несколько моментов с его участием было. Но самый потенциально опасный момент, безусловно, его передача на Ковальчука, но, там, как и говорил уже Олег, не срослось. Шайба на крюк Ковальчуку, Елена. ситуация, когда Дацук отдавал передачу назад, он просто рассчитывал вот за эти полсекунды, пока он уезжал за ворота, что Радулов двинется, сделает шаг э, к ближней штанге, ну, в сюда. И, в принципе, это, я, это напрашивалось. Любопытно, может быть, что-нибудь скажете по этому поводу. Чем, черни, чем синее, тем там больше второй. Ну, я думаю, что здесь э, не надо быть специалистом, чтобы понять, что преимущество территориальное пока на стороне сборной России. наших экранах все российские хоккеисты, которые не попали сегодня в заявку. Виктор Тихонов, Александр Еременко, ну и еще рядом Александр Квитов. Выиграли сбрасывание. Шайбу в зоне осталось. За ворота. Отправляет Федор Китин ее в борьбу. Борьбу это в итоге выигрывает американ. Борисов проходит передачу по диагонали. И достается партнеру уже даже так, спустя какое-то время с комфортом. Бросок поворота от синей линии. Перед собой Бобровский отбивает, но сложно было это сделать по-другому в этой ситуации. Лосенко Хулемин! Бросок Хулемина! Поставлено, все поставлено, все протоколировано. Никаких вопросов к игре Кевина Шестенкерка нет. Очень неровный состав. У американцев это касается линии обороны. То здесь. Не скажешь, что есть какие-то там пары защитников посильнее и послабее, потому что все очень ровные, как и тройки нападения. В этом одно из ключевых отличий американцев от сборной России. То есть у них нет таких супер звезд, Малкин, Овечкин, ну, нет их, действительно. Но зато везде в четырех пятерках звезд. У нас четыре пятерки, к сожалению, звезд не Шайбу, шайбу! Пробудились трибуны, ну и до того не Пашиныча добавивший его активности. Может быть, это поможет сборной России. Шифр впереди зоне, никуда торопиться не будет, вернулся в свою, от а Попова ушел и на Макдонах сразу перевел. Получил обратно. Американцы снова не торопятся, наши ждут их в средней зоне, американцы на встречу не торопятся, потому что знают, что не опоздают, все равно их там будут ждать. Перекатил через станцию Макдональд, бросил шайбу, американцы меняют защиту. О, какой жесткий силовой прием. Да, ну это на человек, сезоне против Белова. 10-15 китов за игру Килы, Дастин Браун один. Лучший силовых нападающих планет. Кеслер. Здесь уже не Чуркину досталось. Как в жесткости прибавили американцы. Принял вызов на нашей сборной. Оркин выбрасывает шайбу. Союз такие, конечно, уж принято, но достается она не ему. Остается у американцев Мартин. Через борт для ворота, там Никитин первым, а у поверхал. Шансов догнать интерес его не было. То есть ошибка на защитник Ковальчук, не глядя опять. Не точно. И вот, наверное, вы думаете, еще пара глаз где-то на члене, но сейчас, если там и есть глаза, то они закрыты. Ну, одно дело отдавать э, вот так э, под воротами соперника, другое, да, другое дело в средней зоне, где можно так э, Обрел. можно давить. Очень опасно, да, для своих ворот. Радулов столкнулся с Павелкой, Павелки поехал меняться, Радулов вернулся в свою зону, чуть больше пяти минут до окончания первого периода. Наверное, определение этому периоду первым его 15 минутам в целом можно сказать как но с преимуществом россиян по количеству бросков по опасным моментам. Но в целом игра довольно... Даже не сколько по опасным моментам, наверное, сколько по броскам. По броскам, и, да, и, по, и по инициативе. Но по инициативе это приятно. Да, а там Литва не дотянулся, так сказать. Фактически перевеситься через соперника, переадресовать шайбу до пятачок, но не получилось. Вообще, уже после красной линии начинали сейчас кричать. О, хороший шаг! Нет. Нет. Кому-то показал. Кормим на Малкина. Малкин что-то сделал, что сейчас будем разбирать на повторе, но это не гол. Повтор силового от Дастина Брауна. Вот он, белок, который не издал Э, я бы сказал, что он не знал, просто ему волей-неволей пришлось раскрываться, потому что он отдавал передачу. И в этот момент его просто Браун подловил. Это умение игроков, которые хорошо умеют вести свой прием, именно подловить соперника в тот момент, когда он и не может ничего сделать. На ну, следующей паузе, видимо, нам покажут тот самый эпизод, который выглядел очень опасным с точки зрения первой заброшенной шайбы, когда Чедин делал передачу Малкину пока Индиошек. Сейчас он перекидывает Медведев. Медведев очень хорошо сыграл, очень расторопно. Да, там в игру, в игру площадки, да, непростой был в ситуации. Удар. Городки от Получил обратно. Но Зигин Малкин. Малкин уже успел навязать борьбу и зацепился за шайбу, отобрал ее. Медведев попадает первого игрока Фиоретти. Что не было. была передача, хорошо с ним Емелин отработал, ни единого шанса не дал. Смотрим повтор, вот может быть сейчас как раз мы увидим тот момент, который хотелось бы увидеть. один наш игрок постоянно в чужой зоне. Опасная передача. Гейна. Три американца сразу за входа были в нашей зоне. Обошлось. Да, передача прошла на нашу синюю линию. Терещенко. Набрасывай Попов. Подставлял Клюшку, но сильного броска не получилось. Опасного тоже, но хоть что-то. У четвертого звена возможностей поменьше для атаки, времени поменьше. Но не Никитин со входа в зону, еще даже не пересекая синюю линию, задолго до нее. Бросил поворотом, а Попов. Ну, сложно здесь сквозь двоих было прорваться здесь. Такой взрыв должен быть. Ван Рингард на Павелке, Павелке вкатил в зону, оставил кесову, Фил кесову это человек очень опасен, если дать ему пространство для броска. Примерно как Илья Ковальчук. Да, ну здесь я думаю, что можно было защитнику нашему поближе играть и постараться блокировать бросок. Все-таки уже позиция это опасная. Вот я про этот момент говорю. Здесь немножко поактивнее клюшкой сыграть, потому что э, болевая довольно позиция. Бобровский, конечно, выручен. Продумал вместо Зацука. На бросок не встает. Против Дэвида Беккета. Выигрывает американец, но шайба уходящая. В сторону партнера становится добычей Гертука. Тем не менее, американцы в нашей зоне. Париде борется за воротами Хвойного. Ушел от нашего защитника к синей линии. Там Макдонов. Максимально осторожно шайбу останавливает, чтобы она, не дай бог, не отскочила. Целостом проиграл борьбу Маркову. И Радулов устремился за Сутером. Проброса нет. До опасного момента тоже нет, но если продолжать бороться, он может возникнуть. Сколько боролся Радулов, мчался помочь своему капитану, не успел. Так, и что у американцев получилось? Проброс. Проброс. 99 секунд до окончания первого периода. Без заброшенных шайб, 19 бросков в сумме, 12 Качок, на шайба добралась до пятачка. Малкин на коротке Овечкина, вдоль борта. Овечкин с трудом сохраняет шайбу в борьбе с двумя. Ну и вот сейчас Медведев, э, открыл зону, но ну, может быть, и правильно. Овечкина Набрал Сиортик, Сиортик поднялся, так и двинулся, за всякий случай уточнить, от кого, от кого силовой, от Овечкина ну, убедился Медведев потерял шайбу в обидной ситуации, вряд ли у американцев сейчас быстрая атака получится преимущество, но все равно получится атака вместо нашего американца. Фариза Кейн. Кейн за ворота, Кьяхля. Если небольшой гандикап относительно Емелина, не стал он использовать, не стал его исправлять передачу, поэтому дал шанс Милошеву отобрать, если я не Нет главного нападающего. Не поговорки бросает. Да хорошо, что так закончилось. Шайба прилетела прям к Бобровскому, и тот смог ее зафиксировать. Отношения, а здесь перерыв. Ничего не с учетом того, что они довольно часто играют друг против друга, а взаимоотношения Питтсбурга и Вашингтона, это такая отдельная тема, это не то чтобы какое-то великое грандиозное противостояние и постоянные деловые побоища, но это команды, которые очень и очень уважают, но при этом недолюбливы друг друга. Поэтому удаление, удаление. За 36 секунд. Да, нашей сборной. Никулин отправляется за задержку соперника руками. Будем надеяться, мы сейчас этот момент еще раз посмотрим. Вот Никулин и Пастерюки рядом с ним. Да, ну здесь задержка была. Так, Кеслер, Кейн, Паризе. Павелский в роли защитника и один чистый защитник Шаттенберг. Такая пятерка вот вышла на большинство американцев. Павелский в гостиной линии. Шаттенберг оставляет Павелский, тот тут же Кейн. Кейн бросает. Нижний угол Бобровский. Мариса на подборе. Короткий. Кейн. Укрывает видимость Бобровскому американцу. Американцы на пятаке. Снова Кейн возвращает шайбу. И Кейн набрасывает Бобровский в этот момент. Видел как раз момент броска, что и хорошо. 12 секунд до окончания периода. Лестер, три американца за воротами оказались фактически мешая друг другу. Бросок, добивание, где шайба? Нет, шайба не в воротах, разводит руки арбитр. Две секунды, все, отбились мы, по крайней мере. Отбились в концовке, последние полминуты были неприятными. И полторы минуты играть нам в меньшинстве со старта второго периода. А резюме, Олег Владимирович? тоже, э, если честно, я от наших можно было ожидать вот такой аккуратной игры в средней зоне, то от американцев не ожидал. Я был уверен, что они, как всегда, активно побегут. А они играют так же, как и практически мы в средней зоне. То есть а, отдают территорию, откатываются, не атакуют соперника, что надо владеть шайбой. Ну, а все остальное, равная игра, равная игра с минимумом Минимум было опасных э, моментов, голевых вообще я не припомню у ворот. Э, ну, такая выжидательная, аккуратная, вязкая игра. 0-0 после первого периода в поединке Россия-США. Да, это групповой этап, но эта встреча почти наверняка станет определяющей игру попадет напрямую в суперфинал. По итогам первого периода, что получается, что не получается пока у команды, в чем необходимо, по вашему мнению, прибавить? Ну, как мы и, в готовились. Игра, игра жесткая, быстрая, никто не уступает, все борются на, на каждом э, буквально сантиметре э, площадки, поэтому надо, наверное, добавлять побольше бросать, наверное, на шайбу, э, едва доходит до ворот. Э, мои, мои братки в частности. Но ну, соперник очень быстрый и доставляет нам э, много проблем, но пока нам, нам с ним не удается справляться. Сейчас послушаем, что э, такая обстановка будет на второй период, и будем готовиться, конечно. Спасибо. Оскар. Красота успеха. главные олимпийские одежды России. Оплати свой мотор. Московский кредитный банк. От хорошего к великому один банк. Новейший телевизор Супер с технологией дизайна. Теперь со встроенным караоке. Переходи на новый уровень. Дружище, с кем не бывает. Стресс, возраст. Да принимай на все Там 12 капсуль. Надолго хватит. остается до начала второго периода. Матч между сборными России и США. Мужской олимпийский турнир. Единственная действительно серьезная игра и для тех или других в рамках группового этапа. Игра, в которой по сути определится команда, которой выходить в четвертьфинал напрямую. Это довольно дорогая ставка, поэтому возможно, что относительно осторожный первый период уйдет в прошлое, если не придется более активным. Так или нет, мы обсудим с Олегом Браташовым, но сперва о том, как э, этому периоду. Начнем с э, наших, естественно. Говоря о нападающих, больше шести минут у Павла Бенчука, Александра Радулова, почти шесть у Ильи Ковальчука, больше шести, шесть с половиной у Александра Овечкина, почти шесть у Малкина и чуть больше пяти у Семина. Это у нападающих. У защитников больше всего у Андрея Маркова шесть ноль восемь. он отыграл, а так у защитников у нас очень ровное игровое время. Ну, Четыре пятерки полные действует наша сборная, и игровое время распределяется довольно ровно, тем более наше четвертое звено выглядит очень хорошо, и поэтому небольшой разброс во времени, ну, равномерно нагрузка. Что больше времени у лидеров, еще это две минуты большинства, тот же Овечкин почти ну, да, большинство, меньшинство, да, вот только вот этот фактор, наверное, э, здесь э, влияет, а так э, довольно ровно. Полторы минуты, минута 24, если быть точным, большинство у сборной США, остается остаток второго периода. Поэтому сейчас ключевая задача выстоять да, и первые почти что полторы минуты. Именно выход, потому что вот за те полминуты в конце периода было очень жарко у наших ворот. Кеплер, Кейн, Валерий стоит на синей линии. Сейчас такая ситуация, что счету, да, у американцев, как обычно, 4, 4 нападающих. Один защитник, Чапан Кер, единственный защитник. Кеслер сейчас на сильной линии чужой ждет передачи от своих. Он э, не дождал рисованную передачу, тем почти что ее пытались наши закрыть. Там и Терещенко, и Виктор Попов караулили. Возможно, Павелка, Теленкорт на коротке. Остается. Заявление на коротке получилось. Шаханкер за ворота, приходит Шайбет Кейну. Павелки на месте левого защитника. Петров, И Шатенкирку в защите доминиканцев идет, идет Альваросо, молодец, Бобровский низ перекрыл, хотя, видимо, ему загородили, по-моему, совершенно. Ну и здорово ну, делал дали бросить, э, добить. Да, делал то, что, э, то, что он должен был сделать в этой ситуации, перекрыл низ. Последние секунды игры в неравных составах. В лучшем случае американцы успеют забраться в зону. Но, похоже, Пасутис заберут себе шайбу. Нет, шайбой Бурбасов по воротам Бобровского реагирует на голкипер. Игра остановлена. Что касается игрового времени у американцев, в первом периоде у них несколько другая картина. Не такое ровное время. Без малого 6 минут у капитана американцев по Парижа. Кардозио, и почти 8 райдов. Но опять же, мы видим, что американцы играют 7 защитников и 13 нападающих, и поэтому объяснимо, что у седьмого защитника и 13 нападающего времени, ну вообще, минимально. Кросс игровой. Кросс. У ну, Блейка Уиллера кросс. 38 секунд. 38 кросс. Две минуты позади во втором периоде. Почти полторы из них сборной России вынуждена была играть меньшим крем, но серьезных проблем не возникло. Один сейф надо было сделать Бобровскому, еще пара моментов, которые американцы не превратили в броски. Ну да, там опасны были прострелы вдоль ворот, и сейчас Никулин хорошо успел, да. Успел его накрыть. Ну, не нисколько-то помешал нанести бросок. Передача Люцука, но он рассчитывал на Радулова, а Радулова отвлек Вересута. Кехл против Влада. Может быть, нам сейчас как раз этот момент. Вот Никулин, вот Кехл. Разблоки... Сначала сблокировал бросок Никулина, а потом э, не дал возможность Кехлу добить шайбу в ворота. Вот Бобровский себе водички э, попросил. Бейки, Сева, Конфоридзе, Мартин Орки Пятерка у американцев против нашего первого звена. И я смотрю, у нас пару защитников не Кулинкин. Досуг выиграл братьями в своей зоне. Ну, здесь мы видим американцы сразу отошли назад. Словакам через Досуга сумел сделать передачу. Париза поборет, конечно, но у Медведева огромная гандика. Успел сделать передачу. Так, и что мы видим? Да, что мы видим? Э, американцы Пошли активно, что ли? Это не американцы все, это Келлахан, Это просто я это Келлахан, это отдельная стадия. Да, то есть он играет свою игру. Я вам поясню, вот это человек, у которого были травмы, ему говорили, он вернется через два месяца. Он возвращался через 2-3 недели и в первом же матче после возвращения кидал 10 пяток. То есть это просто такой неугомонный абсолютно человек. Абсолютно мотор, бесстрашный, и поэтому он капитан своей команды, и поэтому он суперзвезд. процента откатывали в средней А, э, а сейчас Скротман поддержал бить нашего защитника. И, кстати, сразу оголился его фланг правый, но наш просто не, не воспользовался. Ну вот если будет такой же эпизод Мессера, да, да, это будет автоматически. Да, давайте посмотрим. На Пелегрина Овечкина. Вот сейчас мы видим, да, американцы в средней зоне все перекрыли, вот нашим особо вариантом пройти, во всяком случае. Ну и поэтому проброс и получился. Давайте и дальше будет наблюдать. Интересно. Врасим в нашей зоне? Кеслер Кейн Браун с Мартином и Орхиком у американцев в нашей зоне. Малкин на точке вбрасывания. Медведев Емелин пара защитников. Семин справа от него, а Речкин слева. Ну, от него, в смысле, от Малкина. Шайба выходит из нашей. Сегодня Маведин Маш отдают территорию. Троица, 1-4. Ордик, Мартин. Скоротиться американцы тоже смысла никакого. Их там основательно ждут, что это секунды раньше, секунды позже. А вот это может быть. Интересно, Малкин. Прошла последний момент шаг от крюка у Малкина, пока он смотрел, где там вратарь. И принимал решение, шайба ушла Отличный момент был, вот мы видим, вот здесь перевалилась шайба, и момент был упущен. Ну, не попытка подпилить головки, потому что, потому как складывается этот матч, он вырушится может кого угодно. Но даже если узнав всю серьезность этой игры, все равно она не идет ни в такое сравнение с теми матчами, которые будут начинаться с четвертой игры на турнире. Хотелось бы, чтобы четвертый матч нашей сборной на турнире был сразу четвертьфинал. Но, но ну, получился бросок Шкода у Тарасенко. Четыре года назад вынуждены были играть. И перед четвертьфиналом плей-офф, тем не менее, сумели выиграть. Вот это не обязательно там должна быть трагедия. Пятая минута второго периода. Белок из своей зоны передачи в направлении Анисимова. Ну, сейчас добирается до Клыка. Клык в угол ее переводит. Попов отборолся с Атенкетом. Борьбу выиграл. Не очень удачно. Ну, они поняли друг друга. Сережа Рыхи открывается в центр. Дальше еще Сатанкиев. Опасно. Молодец, Да, вот 3 в 2 атака. Там в чужой не разобрались. Попов думал, что Терещенко на срез пойдет ему за спину, а Терещенко э, поехал перед ним и получил от потери шайбы неточная передача. И сразу контратака, которая закончилась вот этим опаснейшим броском э, из своей зоны. Да тут Малкин Радулов Новейшим а роли защитника, единственный чистый защитник Марков, пятерка сборной России, выбрасывает шайбу из своей зоны американцы. Марков, Дацук. Направо Овечкин, Овечкин в зону вошел, рядом с Ким Галлахом, Овечкин запускает шайбу по борту на противоположный фланг, она приходит к Ковальчуку, Радула. Ну все. И Овечкин. Завладели. Будет угол, там первым должен быть готов. Никто не атакует. Овечкин смещается вдоль синей линии к центру. Маков подключился было на дальнюю. Передача не последовала. Он вернулся на свое место из-за Овечкин. Ушел с синей линии. Э, и спину, а и в спину попал защитнику, который... Почитал спину бросил, Бросился. Штанга! Опять Бекет подставлялся, но на этот раз шайба миновала его и попала в штангу. Минута на большинство остается. Очень прилично. Довели до двух бросков Овечкина. Жаль, что оба мимо Тора, но близко. Ковальчук. Тора, вашу зону. Не кажется, где пока все остановятся. Остановились. Марков. Ну что, если так предсказуемо ну, ну, слишком шайбу. Неудобно Маркову было бросать в поле. Готов. на пятачке Разулов туда же Овечкин рядом с пятачком Кеслер принимает на себя бросок, поднимается с трудом Райан Кеслер. Овечкин переводит Олчи, подставляет Хьюсту, шайба улетает ровно полминуты большинства. Кеслер хороший, очень хорошее большинство сейчас в исполнении нашей сборной. Жалко, что немножко не повезло, а да, пятеро досталось, мужественно приняла на себя бросок. Но ну, раздевалку не ушел, а остался так что. А Овечкин опять остается на льду, мы а, видим на месте защитника. Малкин, Семин, Тарасенко, Медведев Ковичкин Овечкину присоединились. Маркин через год не смог выбросить один. Нет, не Овечкин на твоей стороне, а если... Нет, Малкин. Малкин. Сегодня никак не найдет себе место. Вот сейчас заново он по центру. А вот Таракин но выкатил на Пикачев, не получился бросок у Мартина. Но он получил, просто попал тому, кто конек, и шайба пошла выше ворот. Ну, раз пошла не в форму, ну да, согласен, значит не получилось. Левченко, Демин и Китин. Но ну, ему не просто было остановить шайбу так, чтобы закрыть зону. Хотя бы остановил, она стала под нашим контролем. Восьмая минута. Отличная передача. Вошел бросил. Такой классный бросок Тарасенко из-под ног защитника в ближний угол. Но Клик, конечно, очень уверенно играет. У Клика были в нынешнем сезоне непростые дни, недели. И, в общем, складывались они даже в месяц получила травму, травму достаточно неприятную, травму паха, и поэтому с учетом того, что в его команде с все хорошо, как бы ему говорили, ты не торопись, он не торопился, и в итоге несколько недель без него. Садился в Лос-Анджелес, но он вернулся, так как будто и не пропускал. Дали нам информацию перед игрой о зарплатах сборных э, контрактах. Совокупная, да, совокупная зарплата за этот сезон сборной США и сборной России 118 миллионов у США, 65 миллионов у России. То есть почти в два раза дороже стоит сборная Соединенных Штатов, особенно у них э, лидеры по этому показателю выделяются Сутер и Париж по 12 миллионов за сезон сезон вел. А вывод? А вывод то, что дороже. Вот, вы говорите, как в магазине, это только, это только а вывод. Ну, а вывод, значит, коли американцы в два раза дороже, они должны быть в два раза сильнее. просто любопытная информация. Любопытная, ну, Олег. Да, но вы не оправдываетесь. Да, нет, ну, но вы меня вывода требуете. Да никакого вывода я делать не хочу, просто, просто информация. Ведь у нас очень многие любят считать деньги. И всегда свои. не Никто чужие тоже не любит. Многие еще вынуждены считать, лезет, знаете. Мокрин! Вылезает на пятачок, уходит шайба. Ковальчук подобрал, отправил за ворота, снова Малкин. Ленин закрыл, передача не очень удачная, особенно счет, потому что там никого нет, но Малкин просто еще прилип фактически к штанге Клыка и поднимал только. Тилтен в своей зоне, да, силовой, ну, быстренько к этому должен быть готов, он же не Никулин, Никулин, про которого одна отечественная газета написала, что он отказал МКЛ, вот, а Путин не отказывает, поэтому он знает, что такое силовой контакт. победа американцам. А остальные наши те, четверо встречают соперника в средней зоне. Но а это надо быть изобретателем радио по потом, чтобы одному в чужой зоне у американцев что-то так изобрести. Просто одним человеком нереально. Поэтому и нет расчета, правильно? Так продолжаем играть, собственно, и американцы нет, но ну, все равно играть ну, одним человеком. Определенную помеху он очень дает. И... Радиочастота, я говорю. Да. Павел Кряж. Никесову вот, переводит телефона. Лаврин выкал. Того хороший момент нарисовал. Да, и Бобровский здорово играет ловушкой с неудобной руки. Бросок очень опасный. И опять мы видим, что немножко далековато защитник. Не блокировал он бросок, а бросок-то был в такой голевой позиции. Йохан Пакерыци. И защитники Ортик и Карлсон. Но ну, американцев графа они не выиграть в нашей зоне не сумели. И наша первая тройка. Ох, какая атака! Один-ноль Россия на экваторе этого матча. Когда аккуратная э, комбинация, два, две передачи, две передачи вывели ДЦК с воротам и Бильярдный гол такой от штанги. Ювелирный бросок. Отличный пас. И дальше за Цуксан. Но ну и прием, конечно, за Цукан. На неудобную руку принимал такую дальнюю сильную передачу. в разрез двух защитников оставил и Карлсона улетать на крышу, и Орбита неторопливо, и под, под ловушкой, да, под ловушкой Куйку отправил шайбу. 1-0. Сборная России за бросок важнейшую шайбу для сценария этой встречи. Я подозреваю, что она вполне может изменить течение этой встречи. Я имею в виду именно эту Ну, а вы знаете, Александр, идет просмотр. Ну, пересеклали, пересеклали шайба линию ворот. Ну, надо же убедиться, Олег. Тот факт, что она наша, не означает, что не стоит проверить. Если бы еще нам показали тоже, то мы тоже могли убедиться. Но ну, посмотрим на центр. А мы и не сомневались, мы верили. Не, ну было так полное ощущение, что шайба побывала, ворота стоит. Но тем не менее, если у арбитра нет уверенности, подстраховаться, мне кажется, самое резонное дело. Автор первого гола сегодня матча Павел Застов была сыграла. Изменится ли игра сборной США из-за одной шайбы, пропущенной не в третьем, а во втором периоде? Ну, попробуем посмотреть. Шутер вбрасывает шайбу в нашу зону. Тройка Чеслера игрока Дениса Беларии. Нет, это даже не играет шайба. Вышла за синюю линию. Отбрасывание на чужой линии будет. Александр Радулов и Андрей Марков. Авторы шайбы Павла Десука. турнире. Вторая результативная передача для Бутука и Маркова Купьерова. Энергично в нашей зоне сейчас. Он работал свою смену тройка Гессмана со второй попытки. Посмотрим на ответ наших. Овечкин почти от синей линии, очень мощно, но уверенно шайбу фиксирует. Да, гербом тормознул. Нет, я ну, вам так вспоминаю, как ему было неприятно, когда он принял на себя этот бросок. Вот, кстати, вот что я видел, повтор, этот момент а от Ковальчука принять бросок. Но все уже, уже нормально. Ну, это показалось, как это, это Невероятно что-то предшествует. Малкин, Овечкин, Семин. бы американцам, и Кехл побежал. Кехл прибежал, повелки, ох, как было бы опасно. Да, хорош. А, а здесь контратака. Овечкин, один в один. Овечкин, Овечкин! Из-под ног защитника низом и видел отбил. Малкин на противоположный борт отправляет шайбу, у него было время принять решение, он принял решение в пользу Овечкина, а Овечкин нашел Семина. Семин не очень ждал, у Малкина уколышает с крюка, Никулин на синей линии. А Неточная передача Тютину смена по ходу. Малкин Демином останется, Илюша Кулемин и Кутин не Никулин, да, защитник поменял. Вот сейчас двое оставшихся нападающих смену завершают сборной России. Американцы только-только проводят смену, просто нападение поменялось, честно, последние лет. Ну, ярко выраженный 1-4, один Соросенко здесь пытается мешать начать атаку сопернику, и видите, не смогли те Напугал Тарасенко. Да, да, напугал всех, напугал американцев. Пугливые люди, мне кажется, тогда. Борт выбросил шайбу Келлахам. Бекет. Путин его хотел притормозить. Бекет остановился поотчасти. И все равно отчество Еремина. повернул к игре. 42 номер американцев. Ну, здесь вдоль ворот. А на удачу. Так, ну, ворота Да? завершили окончание второго периода. По-прежнему. О! Никитин Азбеков так накопилось, что игра еще не успела возобновиться, а они Ага, вот. Никулин толкнул на ворота. Бетиса, Бетис задел вратаря. Бобров. Стоял тебе и стоял. Стоял. А подъехал тебе, Подъехал. И говорит, Бетис. Да, ты что здесь стоишь? Ты что пришел? Иди отсюда, Бетис. И паузы между словами делай, чтобы Бетис думал-то он не очень по Но он не захотел уходить. Еще не научил русский наверняка знает некоторые русские слова, но не те, которые мог бы услышать. Но кое-какие знает. У ну, него удивительно. Я думаю, что он их и услышал. Готовы тебя? Именно те, которые он знает. Я как бы подвел, это вы Так, ну что, обоюдное удаление, да, которое расстановку э, сил на площадке. 4 на 4? 4 на 4. Такая частный Оши. Репетиция. Да, внимательно. Марков сыграл надежно. В расчете на то, что Марков не сыграет надежно. Расчет не оправдался. Американский Ковальчук. Засов. У нас смена идет, так что Засов пока один, а вот уже теперь Засов один. А теперь Засов последний кто-то меньше. Появился на нас Радулов. Появился Радулов с Семиным. И Медведев с Емелем. У американцев три восьмерки. Одна у Павелки, две у Сейна. На спине защитники короткими шагами. Комин Радулов. Все очень эстетично, но в средней зоне без таких Но как всегда, вот Радулов. Не успел чуть-чуть завязаться за борьбу. Радулов полминуты вернуться команда не только к формату равному, но и такие полных составов. Пока 4 на 4, не у тех, ни у других ничего особенного. А вот можно скоро получить. Малки на левее. Вот идеальная тест для 4 на 4. Да, у нас сходит шайба с крюка. А любимый вами срез, да? Да. Макдональд вошел. Я стол. бороться отборется, но там рядом некому помочь, так дешево. В равных и полных составах команды. Медведев просто посылает шагу за ворота американцев, чтобы дать возможность Пятеркину смениться в это время. Я стал против ворот, но не было никого. А вот Гейл, да! Сейчас Никитин помешал. Да, молодец Никитин здесь. Он Если бы его там не было, доиграл. наверняка бы близ, ближе для него и даже для голкипера нашего угол перевел бы. Замкнул бы шаг и все. минут до окончания периода. Так, вот ну, здесь Там жестко. Жестко выиграл. Ай, момент! И Белов попадает в Нельзя сказать, что Белов, знаете, вот как Винников с пятачком-то я приводил как-то. А, нельзя сказать, что совсем не попал. Просто он не попал куда то не ну, совсем в ворота. Но попал в Попал в игрока, да. Хотел в ворота, а попал в игрока в американца. Но очень своевременно он подключился и получил хорошую передачу из-за ворот. А Терещенко. Терещенко там выдержал удар в спину, сохранил шайбу. И создал вот такой момент. Молодец, Алексей. Молодец, Алексей. Спасибо. половиной минуты играть. 21-18 соотношение бросков в целом по матчу. Если смотреть по периодам, то 8-8 во втором периоде. Если смотреть на выигранные сбрасывания, в первом периоде было равенство, по 10 сбрасываний и те, и другие выиграли. Во втором у э, американцев преимущество довольно ощутимое, двукратное, 10-5. Но у нас преимущество более серьезных компонентов. Счет называется земной в пользу сборной России. А вот этот анализ правил Секретаря. Почему он Автор пока единственный заброшенный шайб. Павел готов? Плюс я был на экранах, пожелаем ему здоровья, мы знаем, что недавно попадал в больницу, проблемы с сердцем были, но, слава богу, видим, что все в порядке с нашим прославленным ветераном. Легенда московского «Спартака» и советского, российского, мирового хоккея сейчас предпринимает все усилия для того, чтобы спасти московский «Спартак», который пока находится в неопределенном положении. Игра возобновилась. Не дал Шаве выйти из нашей зоны. Войнов атакует его Браун. Ну, они хорошо знакомы, они встречаются на льду, на Мартин. Саша его отправил. И подъехали другой парой подъехали пикеты. Даступ Олши. Даступ Снова Даступ. В передней зоне.